Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ujął za Twoją prawicę i który mówi do Ciebie, nie bój się. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ujął za Twoją prawicę i który mówi do Ciebie, nie bój się. Nie bój się, bo miasto boi Wzmocnię Cię I dam Ci pomoc I podeprę Cię Prawicą sprawiedliwości swojej Nie bój się, bo 봄야 보게 Ja Pan jestem Twoim Bogiem, który Cię ujął za Twoją prawicę i którym mówię do Ciebie, nie słowem i dam Ci pomoc i podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swoje. odekrycie prawicą swą. Nie bój się